everyone. Hola a todos. Today's cuentitos ties with Children's Day, translated to Día de los Niños, or Día for short. Los cuentitos de hoy se relacionan con el Día de los Niños, o Día para abreviar. Día is a celebration of children, families, and reading. Día es una celebración de los niños, las familias y la lectura. Libraries around the world use the Day, Dia initiative to commit to connecting children to the world of learning by including all linguistic and cultural backgrounds. Las bibliotecas de todo el mundo utilizan la iniciativa DIA para comprometerse a conectar a los niños con el mundo de aprendizaje al incluir todos los antecedentes lingüísticos y culturales. So, this helps us all as people to recognize and respect cultural heritage, and language as powerful tools for strengthening families and communities. Esto nos ayuda a todos como personas a reconocer y respetar la cultura, el patrimonio y el idioma como herramientas poderosas para fortalecer a las familias y a las comunidades. Isn't that fantastic? ¿No es fantástico? Let's get started with the song first. Vamos a empezar con una canción primero. I will sing it in Spanish, but use our handy subtitles to follow along. Okay, we're all ready. A mí me gusta divertido porque riendo aprendemos a conocer. porque leyendo aprendemos a conocer mejor las cosas. Bravo! Good job, everyone. That was our song about how much we love to read. So let's go ahead and read our book. Este es nuestro libro que escogemos hoy y se llama Maria Had a Little Llama María tenía una llamita. So this is the llama, llamita, and María. María had a little llama. María tenía una llamita. María had a little llama. María tenía una llamita. What's María playing? ¿Qué está tocando? un instrumento, an instrument, a flute, un flauta, whose fleece was white as snow. cuya lana era tan blanca como la nieve. And everywhere that Maria went, y a donde Maria iba, la, the llama was sure to go. La llama la seguía. What's this up here? es esto aquí arriba? Una mapa. A map. And it's showing us that Maria lives in Perú. Nos enseña que María vive en Perú. Son las montañas, Inca Trail. Peru is a country in South America. Perú es un país en Sudamérica. He followed her to school one day. Un día la siguió a la escuela. We have our llama. And here's some more llamas. Do you see the school? Miren la escuela. ¿A dónde está? Aquí está la escuela. Oh no, that was against the rules. Eso iba contra las reglas. It made the children laugh and play to see a llama at school. Los niños rieron y jugaron a ver una, llama, una llama en la escuela. The teacher had to send him out. La maestra tuvo que mandarlo afuera. But still, he lingered near and waited patiently about. Pero ella se quedó cerca esperando pacientemente. For Maria to appear. A que pareciera Maria. What's happening here? Un mercadito, a little market. They're buying some uh, fruits. Están comprando frutas. Why does the llama love Maria so? The eager children cried. Maria loves the llama, you know, the teacher did reply. ¿Por qué la llama quiere tanto a María? Preguntaron ansiosamente los niños. Porque María quiere mucho a la llama. A la llama. La maestra respondió. The end. Theme. And from here we can see more, what are these? ¿Qué son estos? Instrumentos. Son diferentes tipos de guitarras que se usan en Perú. There are different types of guitars that are used in Peru. What's the uh, instrument? Maracas. And do you know what that is? a flute, una flauta, que también viene de Perú. This also comes from Peru. I hope you enjoyed this story. María had a little llama. Thank you for joining us. Espero que les gustó la, el cuento y muchas gracias por estar con nosotros. Adiós. Hasta la próxima. Until next time.